paar dagen heel heet weer. Is het nou weer iets koeler. En dan maakt het hopelijk na een paar dagen warm, heet weer. Is het nou iets koeler. Ideaal weer om met de motor te rijden. Het blijft droog verder vandaag. Hopelijk. Dus geen Corrie. Naar Suzy vandaag. Tocando ela Bye.